ନମସ୍କାର ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କଳମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋର ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମୋହର ଦେଇ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବି ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ